Ребята, всем привет! Сегодня получила свой заказик по 15 каталогу. И сейчас я вам расскажу, что я в нем заказала. Заказ у меня получился на 214 баллов. И принесла я его буквально в одном пакете. Это заказ полностью для себя, для своей семьи. То есть в этом заказе нет ни одного заказа клиентов. Все для себя. Ну, смотрите, как обычно у меня идет подписка Wellness на wellness pack женский, мужской. Мужской у меня уже муж забрал на работу, поэтому я вам даже показать не могу. Даже дома запасов у меня нету больше. А, Женские витаминки у меня также пьет свекровь. Я уже по пути, пока ехала домой, ей завезла одну пачку. То есть у меня было в заказе две, две пачки wellness pack женского, мужской wellness pack а, и детские витаминки тоже по подписке. А, подписка это когда вы три каталога подряд покупаете один и тот же продукт, четвертый вам приходит бесплатно. То есть таким образом вы экономите 25%. Подписку, если вы не знаете еще, да, можно оформить внутри вашего регистрационного номера, а, и потом вам автоматически в заказ будет добавляться каждый каталог один продукт. А, витамины я даю ребенку, вот нам сейчас год и семь, я даю где-то э, с года и 4 месяцев мы начали пить. А, они идут вообще с трехлетнего возраста по одной витаминке в день. Но я даю по одной витаминке через день. То есть правильнее делать э, вот именно так, э, не делить витаминку, да, и по пол витаминки давать, если ребенок еще до трехлетнего возраста, да, а именно по одной витаминке давать через день, потому что э, витаминка, она <clears throat> такая неоднородная, да, и разделив ее напополам, <laughs> вы не можете точно разделить э, именно количество витаминов, да, может быть, окажется так, что в одной половинке больше витаминов, а в другой меньше. Поэтому э, лучше, правильнее давать одну витаминку целую, но через день, если у вас ребенок младше 4 лет. Вот. <clears throat> Я даю ребенку, вот говорю, где-то с года 4, да, почему так рано начала давать, потому что я 100% доверяю продукции Wellness, абсолютно всей. Я пила Wellness Pack как до беременности, да, 6 лет, получается, до беременности пила а, пила всю беременность, даже пила по две упаковки, по две вот такие вот э, саше в день я пила со второго месяца беременности, потому что у меня был э, низкий гемоглобин, вот наверное, как у всех, да, беременных практически. <clears throat> И мне назначили железо попить тогда, купить аптечно, но я не покупала аптечное железо и э, просто стала сама себе назначила <laughs> Почему, опять же, сама себе назначила? Да? Потому что 100% доверяю этому продукту, 1000% доверяю этому продукту. Некоторые вот прочитают, да, здесь в аннотации написано, сейчас я прям дословно прочитаю, про беременных. Противопоказания, двоеточие. Беременным планирующим беременность женщинам или в период лактации, период употребления необходимо проконсультироваться с врачом. Вот многие не дочитывают до этого момента да, и читают просто противопоказания беременным и планирующим беременность. Это не так. То есть беременным нужно проконсультироваться с врачом. Дочитывайте до конца, пожалуйста. Да? Вот. И то, что содержится вот в wellness пэке витаминов, да, ну, смотрите, давайте просто заберем. Я очень люблю wellness, <laughs> поэтому я могу про него говорить, конечно, долго, но я стараюсь много времени у вас не занять. Вот смотрите, в одной а, вот такой пачечке да, идет а, витаминка. Здесь, вот что вот здесь содержится, да, это 12 витаминов, 7 минералов, то, что необходимо каждый день здоровому организму взрослого человека. Это то, что мы с вами должны получать из пищи. Но то, чего мы с вами недополучаем, с учетом того, как мы готовим эту пищу, да, и как мы питаемся. В основном мы питаемся, часть, основная часть, э, большая часть населения питается неправильно, поэтому мы недополучаем из еды витамины и минералы такие, те, которые мы должны получать, понимаете? Это просто, вот это просто возможность восполнить дефицит витаминов в вашем организме. Это не какая-то таблетка, которую вам то ли надо, то ли не надо, да? Это надо всем, кто ведет обычный образ жизни, кто а, не следит там за своими белками, жирами, углеводами, да, витаминами, минералами в своем рационе, а вот абсолютно всем обычным людям. Дальше здесь содержатся две капсулы омега-3, это рыбий жир, да, это нормальная работа мозга, сердца, суставов, сосудов, то есть полностью нашего с вами организма. Если а, не хватает этого а, вещества в организме, память ухудшается, да, сосуды забиваются, то есть вот мозг наш состоит на 80% из жира. И почему пожилые люди, да, они, бывает такая болезнь, да, у них, что они не помнят кого-то, да, своих близких, <clears throat> память ухудшается. Это потому, что у них мозг со временем высыхает. И вот чтобы этого не происходило, нужно регулярно кушать рыбу, <laughs> жирную рыбу, да, но, опять же, вот мы, например, покупаем жирную рыбу, да, а где она выращена? она выращена в, не в тех условиях, да, не в настоящих условиях. А если вы кушаете рыбу из океана, одно дело, да, а другое дело, что вот вы <laughs> кушаете рыбу, которую вот возле вас, возле дома где-то вырастили. То есть вот этот рыбежи, он идет именно из тушки рыбы, не из печени да, рыбы, а именно из тушки рыбы. Он проходит пятиступенчатую очистку. А, это даже здесь эм, капсула, в которой она находится, не содержит бычьего желатина, а делается именно из рыбьего желатина. И астаксантин – это самый сильный в мире антиоксидант. Самый сильный в мире антиоксидант. Представляете, просто такой продукт даже в аптеках вы не купите. <clears throat> И э, к чему я вообще это все говорю, да, то есть я начала про то, что беременные боятся иногда пить, да, но это правильно тоже, <laughs> потому что лучше о своем здоровье позаботиться много раз, чем не подумать вообще об этом, да. А почему я пила 100%? Почему я даже не советовалась с своим врачом? Она меня однажды спросила, «А ты пьешь какие-нибудь витамины? Я сказала, да, сказала, что был стресс. Она сказала, ну ладно, пей. <laughs> И все. А, я сто процентов доверяю этому продукту. Я знаю, а, где он производится. Я знаю, кто его разрабатывал. Да? И а, здесь на упаковке, кстати, вы найдете подтверждение, что этот продукт производится э, по стандарту GMP. Почитайте в интернете, что такое GMP. Это самый строгий в мире стандарт качества. А, вы просто подумайте, да, на минутку задумайтесь. Вы можете, иметь э, такую реальную возможность, да, вы знаете то место, где приобрести а, продукт, который производится по строжайшему в мире стандарту качества. Вы пойдете в аптеку покупать э, неизвестного происхождения витамины, да, либо вы купите продукт, который действительно 100% э, может подтвердить свое качество. А, сейчас в аптеках очень много подделок, да, и подделки бывают разные. Бывают подделки, которые вот капсулу открываешь, да, и она пустая. То есть это безвредная подделка мозга, это просто за воздух деньги отдаешь, да. А бывают подделки, которые наносит вред здоровью. Да? Поэтому я аптекам не доверяю, я туда не хожу, и я за профилактику, а не за лечение. Поэтому я выбираю wellness. <laughs> Я wellness очень люблю, да, еще раз говорю, я могу долго про него говорить, но давайте перейдем уже к остальному моему заказу. <clears throat> Это была не реклама, <laughs> да, чтобы вы правильно меня поняли. Просто от души вам рекомендую попробовать да, и ощутить это на себе. Вот и все. Как бы мне он не нравился, да, пока вы на себе не ощутите, вы не поймете, что это такое. <laughs> Ну все. Дальше, смотрите, на страничке 23 в каталоге а, идет скидка 65% на декоративную косметику, а, в том числе тональная основа и пудра. Я вот их себе заказала. Вот такая тональная основа. идет в коробочке. И пудра. Это э, из серии The One. Стойкая серия. Я уже ее брала. Я знаю, что это такое. Мне она очень нравится. Особенно для тех, у кого жирная комбинированная кожа. Это серия во, просто огонь. Она спасает. Она долго держится в течение дня. Это то, что нужно. И смотрите, какие тут цены. Я просто обалдела, когда увидела. 399 рублей пудра, 299 рублей тоналка. Это цены каталога. Наша скидка минус 20% еще. И плюс вы получаете за пудру 3 медали и за тоналку 2 медали. То есть всего 5 медалей да, за этот набор. И что за медали вообще, да, если кто не в курсе, <laughs> на девятой страничке каталога откройте и почитайте эту акцию. То есть в следующем каталоге я, например, смогу уже, купив вот эти два продукта, я смогу обменять их вот за 5 медалей, видите, здесь. Либо на гель для душа, либо на крем для рук, либо на смягчающее средство. В подарок. То есть купила себе вот тоналку с пудрой, то, что уже надо было, да, покупать. И еще крем для рук в подарок, например, закажу. Классно? А, далеко, чтобы не ходить, смотрите, в начале каталога идет классная акция. При заказе на 500 рублей из каталога вы можете за 399 рублей взять вот такой вот набор, шикарнейший набор 500 миллилитров. Это пена для ванн. А у нас очень давно не было пены для ванн. У меня уже закончились все мои запасы. Давно хотела полежать в ванной с пеной. А, и вот, наконец-то, компания выпустила. Сейчас будут праздники. А, Новый год, да, себе любимый тоже нужно. Подарки вообще супер на подарок. Лосьон для тела, пена для ванн с ароматом коктейля из белого персика. То есть аромат у них такой очень легкий, ненавязчивый, приятный, да, вот. И э, лосьон, я уже пробовала его, очень тоненьким таким наносится, как это назвать, даже не слоем, <laughs> не знаю, как это назвать, но, в общем, очень быстро впитывается. Удобная штука. Например, после бассейна, да, кто ходит в бассейн, помазали и можно одеваться сразу. И еще, чтобы далеко не ходить, на следующей странице после этой акции идет акция на капсулу для лица из серии Novage при заказе на полторы тысячи из каталога. А, со скидкой можно купить 50% эти капсулы. Если у вас заказ на 3000, то вы можете 2 баночки купить. На 4500 вы можете 3 баночки купить. Да? А, многие, знаете, путают эти капсулы, думают, что они для тех, у кого, тех, кому за 45. Да? Раньше у нас эта серия была для тех, Кому за 45 она называлась «Власть над временем», была похожая упаковка. Сейчас, обратите внимание, консилер для любого возраста или любого типа кожи, поэтому я их себе тоже взяла. Вот такие вот они маленькие, посмотрите, здесь 30 капсулок, я вам покажу, как они выглядят. Мы их называем еще рыбки, <laughs> вот. А, и как их нужно использовать? Их использовать нужно два раза в день, утром и вечером, перед нанесением крема. То есть умылись, очистили лицо, да, протонизировали, нанесли масло, капсулку, да, дали впитаться, буквально 2-3 минуты, ну 5 минут подождите и наносите крем дневной или ночной, если вечером наносите. А курс у них идет один месяц, то есть при использовании два раза в день нужно две баночки на месяц. На себе экономить нельзя. <laughs> Здесь 6 а, масел в составе. Очень богатый состав. Так, куда-то я делал. Вот. Я хочу даже вам зачитать, какие масла сюда входят. Смотрите. Кунжутное масло, масло авокадо, масло косточек персика, масло семян пельника лугового, масло черной смородины и соевых бобов. Представьте, какой богатый состав. И, кстати, здесь вот есть результаты применения каждое утро и вечер после четырех недель, результаты исследования – 100% э, кожа значительно более увлажненная. Это отметили реальные женщины, да? Кожа более нежная 100%, кожа более гладкая 100% подтвердили. 97% женщин отметили эффективность продукта и 94% заметили, что мимические морщинки сокращаются. Вот, то есть, э, я не знаю, <laughs> стоит ли, еще раз говорить, да, что экономить на себе не надо, но такой подарок себе нужно сделать хотя бы на Новый год. Это обязательно. И еще из э, декоративки, точнее антидекоративки, так я называю, это средство для снятия макияжа я себе взяла. А, мне очень оно нравится, оно, во-первых, долго используется, да, надолго хватает. Оно жиденькое, оно хорошо смывает декоративную косметику, в том числе и тушь, а, помаду, тоналку, да. Сначала а, мы перед тем, как умываться, смываем именно делаем демакияж, да, смываем тональную основу, смываем всю декоративку, потом уже умываемся. Вот. И это средство, оно отлично смывает нашу косметику, а, за исключением водостойкой. То есть для водостойкой косметики у нас идет специально другое средство. Я рекомендую, оно легко используется, это просто на ватный диск наносите и убираете косметику с лица. Так, еще я взяла ну, обновить себе зубную щетку обычно раз в три месяца примерно это делаю. Щетку взяла ребенку и взяла ему еще такую зубную пасту. А, хоть нам сейчас год и семь, но паста с двух лет. Я думаю, ничего страшного не будет, если мы начнем на <laughs> несколько месяцев раньше пользоваться. Просто он у меня сейчас постоянно просит намазать ему что-то. видит, что я себе мажу зубную пасту, да, и ему надо тоже. Мне приходится делать вид, что я ему там что-то намазываю. Вот лучше пусть пользуется своей же детской пастой. Она, кстати, безопасна. Если даже ребенок проглотит, ничего страшного не будет. Вот. И в этом итоге очень приятная цена зубные пасты. И щеточки, кстати, тоже. Обратите внимание. И последнее в моем заказе. Это большой объемы гель для душа. 750 миллилитров. И просто цена, которая, наверное, лучше промолчать. Это 299 рублей всего лишь стоит по цене каталога, представляете? А по нашей цене вообще копейки выходит. 750 литров за 299 рублей. Где это видно вообще? Просто позор. А, я вообще всегда гели беру с запасом и использую их не только в качестве геля для душа, но и я всегда об этом говорю, новички, может быть, только не знают, да, я их использую всегда, во-первых, как жидкое мыло. То есть я не покупаю жидкое мыло, я просто в тюбики заливаю вот эти гели и мою руки, да, им а, заливаю вместо жидкости для снять, ой, для мытья посуды. Вместо фэри, да, не покупаю фэри давно уже, года 4, наверное, а мою посуду. То есть некоторые скажут, как так посуду мыть гелем для душа? Ну вот как так мыть посуду <laughs> фэри? Тоже самый вопрос, да? Вот подумайте логически, да, если вы можете гелем для душа помыть свое тело, вы же не можете фэри помыть свое тело, вы же не будете фэри мыться, правильно? Значит, логически вот этот состав, гель для душа, он менее химический, да, если грубо говоря так сказать. То есть им можно помыть посуду, если вы фэри таким, ну, вообще химическим продуктом моете, который не смывается, да, он очень долго смывается, моете посуду. Почему нельзя гель для душа помыть? Я не понимаю, если кто-то не понимает логики, да. Поэтому уже давно не покупаю фэри и тому подобные средства. И еще я этим стираю. Я стираю гелем для душа. <laughs> Я это делаю уже тоже 4 года. Я не покупаю, у меня нет дома вообще порошка. У меня раньше была проблема, что вот я не могла выносить этот запах порошка стирального, когда белье постираешь, да, прям чуть ли не до, не до аллергии было. Сейчас у меня этой проблемы нету, я беру просто тот аромат, который мне нравится, гель для душа, отлично стирает, единственное, если вещи с пятнами, да, детские, например, вещи, он не отстирает, сразу говорит. Но, но э, пятна отлично отстиривает мыло, наше мыло. Вот. Поэтому я застирываю мылом, кидаю туда, заливаю гелем для душа и стираю. У меня машинка, она как была у меня до того, как я использовала, ну, начала использовать гель для душа для стирки, так она мне до сих пор живая, тут ничего страшного с ними случилось. заливают очень так же, э, либо вот специальное отверстие, да, куда нужно порошок сыпать, либо прям в барабан на белье. <clears throat> И стираю, отлично стирает, запах легкий такой. Вот, поэтому пробуйте, может попробовать, я уже делаю это 4 года. Я знаю, что многие тоже это попробовали уже, может быть, даже вот напишите отзывы, да, кто уже это тоже делает, стирает, <laughs> посуду моет, вообще как вам это нравится. Ну, вот, в принципе, и все. Заказ у меня получился на 214 баллов, да, я уже говорила в начале. Сумма к оплате у меня 9228 рублей и скидка 4000. Ой, тут видно, да, вот здесь? Откуда такая скидка? Это, во-первых, я постоянный участник премьер-клуба я всегда делаю заказы больше 150 баллов, то есть на 200 баллов это стабильно. А, и я развиваю бизнес, то есть развиваю свой интернет-магазин. Приглашаю людей в свою команду, а, создаю товарооборот, с которого компания мне перечисляет а, деньги на мой расчетный счет в банке и еще делает вот такую вот скидку. Ну, об этом уже другая история, <laughs> да, в другом видео. А, и на наших вебинарах мы тоже об этом рассказываем. Ну все, спасибо за внимание. А, кстати, каталог еще мне пришел. <laughs> Забыла, да? Он уже такой, видите, новогодний, предновогодний. Но я его еще не смотрела в предвкушении, чего и вам желаю поскорее получить заказик по 15 каталогу, получить 16. -й. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.